Herkese iyi günler arkadaşlar. Yeni bir video ile sizlerleyiz. Bu videomuzda Beamer üzerinden e, sanal bir tane parrot kurduk. Sanal işletim sisteminde. Parrot'ta arkadaşlar gördüğünüz gibi parrotumuz. Bu da kale gibi bir hacking aracı. Araçla hacking araçlarının bulunduğu işletim sistemi. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada arkadaşlar e, şu gördüğünüz ekranı nasıl düzenlemeyi nasıl düzenleyebileceğiz onu göstereceğim arkadaşlar. İlk başta e, normal bir ekran boyutumuza bakalım kaçmış. Hmm. 100 1366 768 Şuradan ve şuradan her iki yerden de açabiliriz bu ekranı arkadaşlar. şurada görünüyor. Şimdi şuradan tıklıyoruz. Sistemden e, yönetim var gördüğünüz gibi. Grafik vesaire. Tercihler var. Tercihlerden donanıma geliyoruz arkadaşlar. Donanımdan ise ekrana geliyoruz. Ekrana geldikten sonra gördüğünüz gibi şurada 1160'a 1160 varmış? 6 varmış. Var mı çarpıldı? Hmm, 360 var. 1200 var. Hmm. Yok. Neresi? 1360'a bula bula. biraz normal. Apply diyoruz. Ee, keep konfigürasyon nedir? Şöyle dosyayı restore et. Tam ekran yaptığımızda arkadaşlar gördüğünüz üzere mis gibi parrotumuz hazırdır arkadaşlar. Ee, şöyle bir güzelliği var. Tam bazen kafayı yiyor gerçi parrot da stabilliği fazla. Fakat bayağı bir tolsu var. Tolsu olduğu için ben de seviyorum bunu. böyle gibi fizik olsun, Cisco, Populvas, Loip, Nick de olmazsa olmaz. Nemap, Zenemap. Sonra Reverse Engineer, personel mühendislik, OLED bilgilerden Biliyorsunuz arkadaşlar o video gibi bir bilgi olmazsa olmazımızdır. Açalım bakalım şöyle bir. Bu sırada arkadaşlar e, Vimeo'nun Vimeo Tolstoy'unu nasıl yükleyeceğimizi de göstereceğim arkadaşlar. Bu videomuzda değil bir sonraki videomuzda onu göstereceğiz. Farrok'a Vimeo Tostu nasıl yükleyebiliriz? Bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler diliyorum.